İnsanların normal hayatına dönmelerinden sonraki süreçte arayışlar elbette bitmedi. Özellikle dünyadaki insanların tarih boyunca uzay ve uzayda var olanlar onların dikkatlerini celbetmişti. Bu dönemde Taimiler kendi aralarında tevhid inancının akidesinin gereği olarak medeniyetin hızlı yükselişinden ziyade insanların gelişimi ve bu gelişime bağlı olarak insan yapısının kendini doyurması için gerekli sürecin önemini anlamışlardı. Bu önem uzun yıllar boyunca yaptıkları dualardan sonra kendilerine gönderilmiş olan bir peygamber Hazreti Taimi'nin onlara yön göstermesiyle hakikatini bulmuştu. Taimiler yılın belli dönemlerinde özellikle kendilerine bir peygamber gönderilmesi için dua ederlerdi. Elbette dünyanın farklı yerlerinde peygamberler var ama Taimiler kendilerine hayat verecek olan, kendileriyle beraber hareket edecek olan, kendi geçmişlerinde var olan değerleri kendilerini yeniden hatırlatacak olan, içlerinden bir peygamber gönderilmesini de talep ediyorlardı. Elbette ki diğer medeniyetteki peygamberler onları yön gösteriyorlardı. Hatta bu hususta Taimiler biz Rabbimizden daha fazlasını nimet olarak istememiz bizim için hata ve kusur mudur dediklerinde diğer peygamberler hayır Rabbimizden daha fazlasını isteriz derlerdi. Çünkü bu medeniyetler döneminde bugün gördüğümüz gibi bir peygamberin yeryüzüne gelip o peygamberin uzun yıllar boyunca görev yapıp ondan sonra onun yeryüzünden çekilişi her zaman olmamıştır. Tarihin son dönemine kadar Hz. Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam dönemlerine kadarki süreçte Yeryüzünde her zaman bir genellikle birden fazla peygamber olduğunu görmekteyiz. İnsan onunla yetişecek hakikatin beyan edilme sonuna bazen bunlardan bir tanesine suhuflar verilir. Diğerleri onun yardımcıları hükmündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususta Evliyaullah'ın değerini anlatırken benden önceki peygamberler gibidir beyanatı bir peygamberin civarında o peygamberin sözünü tamamlayacak olan o büyük hakikat ehlinin hikmetini beyan etmek üzerinedir. Kendi işlerinden Taimi, Hazreti Taimi peygamber olarak gönderildi ve bu medeniyet gelişmeye başladı. Bu gelişim esasında Taimiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nuru Muhammedi'nin uzayda bir noktada bir yıldız görüntüsü olması sebebiyle buraya gitmek gerektiğini beyan ettiler. Hazreti Taimi o gökteki yıldıza ulaşamazsınız. Onun zaten yeryüzündeki vekilleri vardır buyurduklarında. Sen dua et dediler. Biz gidelim, arayalım, araştıralım. Tabi burada Hazreti Taimi'nin kendilerini engellememe durumu söz konusu. Sebep ne diyecek olursanız Hazreti Taimi gökte aradılan şeyin içerisindeki hikmeti görüp onlara bu imkanı vermiş. Onlara bu izni vermiş diyelim daha doğrusuyla ve onlar da gökte uzayda çalışmalarına başlıyorlar. Ana kıstas şu, Nuru Muhammedi'nin uzaydaki yıldızı nerededir? Bu yıldızda ne vardır? Bu yıldızın hikmeti nedir? İnsanlar bugün Kabe-i Muazzama'ya bakıp veya zemzem suyuna bakıp veya e, Hacer-i Esved taşı bakıp onda bir hikmet arayışları tarih boyunca bitmedi. Bu ona duyulan aşk, ona duyulan muhabbet, onunla beraber hasıl olabilecek başka bir imkanın vesilesini yakalayabilmek adına insanlarda bir açlık duygusu, insanlarda doyum isteyen bir alan olarak tabir edilebilir. Taimiler bu hakikat dairesinde uzaya gidiyorlar, araştırmalarına devam ediyorlar ve burada bizler tabi Siyer Nebi çerçevesinde olduğumuz için hep daraltarak konuları ifade etmeye gayret ediyoruz. nur Muhammedi çerçevesinde olduğumuz için. Burada farklı kavimlerle karşılaşmaya başladılar. Bu kavimler daha önceki medeniyetlerden gitmiş olan insanlardan kalan kavimlerdi. Bugün de uzayda bu kavimlerden kimileri mevcuttur. Tarihin belli dönemlerinde gelirler, giderler, gelmişlikleri, gitmişlikleri vardır. Dünyanın sonuna doğru belki bir kez daha bunlar görülebilir olacak. Ama hakikat uzayda yaşam var mıdır sorusunun cevabı artık herkese malum. Ama bu uzaydaki yaşam mevzusu oldukça derin biz yine Siyer bir çerçevesindeyiz. Burada bir zat Taimileri görüp onların güzel hasretleriyle karşılaşınca yeryüzünde Hz. Taimi ile tanışma arzusu doğdu. Ona bir hissiyatı doğdu ve o gelmiş olanlara Nuru Muhammedi yıldızının mevkiini gösterip bu mevkiye ne kadar giderseniz gidiniz. Bu mevkiye ulaşmanız mümkün olmayacaktır. Zira bu mevkinin aynaları var. Uzayda dev aynalar var. Bu dev aynalar bu işin hakikatine ulaşmaz engeldir. Hakikat o zaten yeryüzüne gelecektir buyurduklarında Hz. Taimi'ye bağlı olan insanlar, ümmet Taimi ümmeti, Taimi medeniyetinin mensupları yeryüzüne geri dönmeye karar verdiler. Meselenin özünü anladılar. Ama bu araştırmalarda onlara kalmış olan en büyük güzelliklerden bir tanesi onların yeryüzündeyken Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın adına ilk defa bir mihenk taşı yaptırmış olmaları ve bu mihenk taşında bu yolculuğu yazmış olmaları. Tarihte tarih yazıcılığı ve bu yazıcılığın bir yere konularak oradan okunması, bugün Orhun kitabelerinde gördüğümüz gibi bir kitabe üzerine yazılıp insanlara bırakılması tarihi bir miras olarak Taimilerden bize kalmış olan gelenek diye tabir edebiliriz yaşanmış olaylar merkezi bir yerde görünsün insanlar anlasın ve hatırlasın ve unutmasınlar adına. Yeryüzüne gönderilerken gelmiş olan bu adamcağız Hz. Taimi'nin kızıyla evleniyor. Onunla evlendikten sonra ise yeryüzünde bu sayısı doğacak olan çocuk ise onun kaminden, onun sülbünden gelecek olan çocuksa tabi Nuh Aleyhisselam var arada. Onun sülbünden kim geliyor diye sorarsanız onun sülbünden Zülkarneyn Aleyhisselam geliyor. Dolayısıyla Zülkarneyn aleyhisselamın uzayda yaşadıkları babasıyla başlayan bir süreçtir. Babasının uzaya gitmesi, oradan geri gelmesi, Taymi, Hazreti Taymi'nin kızıyla evlenmesi ve ondan hasıl olan nesilden gelen birisi de Zülkarneyn aleyhisselam. Hazreti Taymi'nin kızıyla evlenen bu adamcağızdan doğan bütün çocuklarda hem iffet hem namus hem de incelikli bir hikmetin varlığı tarih boyunca görülmüştür Hatta şöyle söyleyebiliriz, İbn Sina'nın bile bir akrabalığından bahsedilebilir. Özellikle ve incelikli insanlarda üstün mertebelere sahip olmuş bilgi dağarcığı anlamında ve hikmetli beyanatta bu insanlar önemlidir. Taimileri yeryüzünde normal bir hayatların içerisindeyken bir anda e, dünyaya gelmiş olan Deccal'in hayatı onlara dar etmesiyle farklı bir döneme geçiyor olacağız. Bu döneme geçerken de Allah izin verirse şeytanın artık yeryüzüne Deccel'i getirmesi ve onunla beraber insanları heder ettiği bir dönemi geçiriyoruz ve yavaş yavaş Nuh Aleyhisselam'ın Nuh tufanına doğru yaklaşmaya başlıyoruz efendim. Yani Allah nasip ederse Taimilerin sonuna doğru başlayan bir başka olaydan Deccalilerden bahsedeceğiz. Bir kavim olarak Deccalilerden bahsedeceğiz ve şeytana tapanların ilk hayat hikayesini böylece bahsetmeye başlayacağız. Yarın Allah nasip ederse Deccal'in yeryüzüne gelişine doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Çünkü güneş bölümünden gelmişti Deccal. Yeryüzüne niye gelmişti? Bir sonraki derste de ondan sonraki derste daha detaylı olacak. Efendim yarın görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.